em emoção e detalhe. E somente ele tem essa condição de contar a verdadeira história de Deus. E percebe? Vamos do por um né? A escola desfilará em continência o comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército ao som do dobrado, Saudade de Minha Terra de autoria do sargento Luiz Evaristo Bastos, e romperá a marcha cantando a canção Fibra de Herói.